samo en cvet. Samo en cvet, en češnjev cvet. Dehtečim bel, odlomi moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sedel. Odlomi ga, odlomi draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsak mor, ki na križ pripet, trpi pomladi tej. In glej ta drobni češnjev cvet, bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en bil, en češnjev cvet, odlomi, moja draga. Saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga.